Hän on vähän sellainen hankalien tilanteiden nainen aina. Jos on looma tammoja, niin ne on synkassa aina, mm. se kiilun Mutta siis se niin synkronisointi tapahtuu ihmisten ja eläinten tapahtuu. välillä myös. Joo, koska näillä on sama kierto kuin ihmisillä. Todella hämmästyttävää. Niin. Eli nyt kun sillä on vähän tämmönen karvanlähtö, niin mä suosittelen sitä. Joo. Ja sitten toi pitkä harjaksinen, mikä on nimeltään pölyharja. Niin niillä voi vähän tomuttaa. Mä vaan tunne tuntevista. Noi, hyvä. Voit kävellä vähän reippaammin. Kokeillaan, tuleeko se silti siellä sun kanssa. Nyt se ei oikein sun... Nyt se vähän katsoo sua sen näköisenä, että nyt sä et ole ihan uskottava. No niin, nyt vasta rupes olemaan vähän uskottava. Ajattele miltä se näytti, kun se ajoi tuota ponia pois. niin, nyt se otti kontaktin Nyt sun pitää päättää, että haluatko sä, että se tulee sun luo vai haluatko sä, että se menee eteenpäin vai mitä sä tavallaan sä joudut vielä selkeämmin kertoa, että noi. nyt jos sä haluat seuraavalla kerroksella vaihtaa suunnan, niin sun pitää juosta tänne. Eli pokkaa sen tien noin, sitten sieltä vaihdat suunnan. Hyvä, just näin, hyvä Pietari, just näin. Hieno. Ja pidä aina potku etäisyys varmuuden vuoksi. Joo. Ei potki, mutta jos se kiinnostuu ja kukittaa, niin eikö vaan maku. har ju flippat. Ja. No, sitten voisit pyytääkin sen sun luo. Ajattelet, että sä ajattelet sitä, että se tulee sun Oot houkutteleva. No ja silität sitä. Sitten sä voit antaa sen toisen namin. No hyvä, tulihan se sieltä. Mitä jäbä duunaa? Noin. Varmaan että potkaisi sitä kovasti. Hyvä. Tän voisi, jos joku viitti ottaa tänne, ettei me vahingossa tallata sitä, niin laittaa takaisin reunaan. Eli niin, että äh, aloitetaan siitä, että mä vähän kävellään tässä. Joo. Että pääset ensin tuntee sen, miten se hevonen liikkuu. Joo. Ja sä tunnet sen kaikki askeleet ja sen fiilikset ja muut. Ja siinä yrität vaan rentoutua. Sä voit pitää vähän harjasta kiinni alkuun, jos tuntuu, koska usein käy niin, että vaikka sun mieli sanoo, että tässä ei ole mitään hätää, mutta keho reagoi. Mm. Eli keho sanoo, että on hätää, on hätää. Niin yritetään sen kehon takia keskittyä siihen, että sä vaan hengität. Ja kerrot ihan sun keholle, että oikeasti ei ole hätää, että voi rentoutua. Sama juttu, jos me säikähdetään jos jotain, mm. niin käy niin, että keho reagoi, vaikka mieli on sanoa, että ei se ollutkaan mitään, mutta se jää kehoon se jännitys. Niin sama tulee usein hevosen kanssa, koska se on iso eläin, niin sun keho sanoo, että on hätää. Se äsken oli jännittävästä. Yep.